akan mencari orang yang bisa membaca dan menuliskan aksara Jawa dengan tulisan Aku Cinta Jogja Istimewa. Let's go! tolong aksara Jawa aku cinta Jogja istimewa. Waduh, saya nggak pernah sekolah ya, Pak. Nggak nggak ngerti ya, mbak oh ya nggak bisa masuk bapaknya bisa nggak oh ya sudah terima kasih kak ya. Aslinya, aslinya dari mana? Oh, Oh ya, Kak, bisa minta Ini tolong bungkusin, aku pakai saja. kita jangan nyerah, nyari lagi.

Bisa nggak? Sekarang. Sekarang. Kita ditulisin aksara Jawa. belajar deh oh, jadi saya dan SD memang udah pernah belajar dari mulai dari uh, eh, hurufnya sampai sejarahnya sudah dipelajari oh kalau boleh tahu gimana ya caranya membangun biar anak muda sekarang ini bisa menulis aksara Jawa ya mungkin kalau mau mereka bisa mulai dari tulisan-tulisan kayak uh, sekarang masih banyak yang bikin apa gambar-gambar gede gitu oh, iya. nah itu kalau di, dikasih aja buatin aja tulisan nama tempatnya ditulis pakai asal Jawa